Бас басылымның шы наурыздағы санында өңірлердегі эпидемиялық ахуалдың жай күйі талқыланып, денсаулық сақтау саласындағы жаңалықтармен толыға түсті. Іргемізге әсі салған індеттің асқын басы азаятын түрі жоқ. Жұқтырған жұрттың қатары қалымдап бара жатқаны белгілі. Елордада санитарлық нормалар жіті қадағаланып жатырма. Бұл туралы газет тілшісі Рауан Қайдардың наурыз мейрамынан кейін науқастар саны артты мақаласынан оқи аласыздар. Жорда павлодар қаласында көлік сатамыз деп бірталай жүрді тақырға отырғызып кеткен екі жігіт ұсталды жастары небәрі жиырманың ар аржақ бер жағындағы екі күдікті айналасы төрт айдың ішінде үшізден жүзден астам адамды алдап соққан Әккорлардың қылмысын газет тілшісі бану әділжанқызы кибер қылмысты қалай нұқталауға болады мақаласында баяндап берді газеттің бүгінгі санында қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері қалибек қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері Мирам қайсановтың сүбелі сұхбаты жарық көрді былтыр ведомствоаралық комиссия мен атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының отырысында тірі малдың экспортына шектеу қою мәселесі талқыланған еді аталған мәселе шешімін тапты ма фермерлердің көкейінде жүрген сұрақты газет тілшісі жақсылық мұратқалидың шектеу шаруаны қажытып тұр мақаласынан таныса аласыздар жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің 29 наурыздағы санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер